Olá pessoal, bom dia. É, hoje é, estamos no 15º dia e a Célia e a Marielle TV na França é, agenda, outra agenda e nós dividimos em três partes também aqui na Holanda. Uma parte foram para corte AIA, né, corte internacional e protocolamos o documento e Tá, e outra parte foi também é, conversar é, com a empresa que mais compra soja, né? E empresa principalmente é, <laughs> traz a soja para a Holanda, né? Para essa Europa. E outra parte é, foram conversar com a Lili, que é a Greta da Alemanha, né? Foi muito bom também, né? As agendas que a gente teve essas, essas conversas com essas pessoas aí. Depois dessa agenda, depois do almoço também a gente tivemos é, aqui no Amsterdã um, um atos, né? E com a presença de vários apoiadores, também alguns brasileiros que moram aqui, né? Aqui na Holanda tiveram a presença né, com a faixa e tudo. Isso é muito importante porque a gente estamos, ou seja, ajudaram também a denunciar os governos brasileiros né, com esses atos que eles têm feito com nós indígenas, né, principalmente denunciando a violência né, que eles estão, é, na verdade, é, estão é, legalizando esses, esses massacres, né, esses violência, tudo né, no Brasil. Então isso a gente eh, eh, denunciamos, né? fizemos uma grande ato, foi muito bom. Né? Porque nesse momento que nós estamos sobre duros ataques né, do, do governo brasileiro, é muito importante que a gente possa fortalecer essa unidade né, em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa do meio ambiente. Né? E aqui na Holanda é esse lugar que tem muitos empresários né, que estão comprando produtos Brasil, que estão produzindo muitos produtos no Brasil, é o maior importador da soja brasileira e essa soja está causando muitos prejuízos lá para nós. Vem a ciência do índio, vem a ciência do índio, no tronco do Jurema, no tronco do Jurema.